fooniisa kan laqamteedhaan fudhachuu nan danda'a. Maal Sukkaaraa fi saayitii dhabni kun. Maalo haaloo gooftaa na fuudhii badi taaskee guufirii irra dhaabbattuurri haaloo yaa laqamtee koo nan badde. Lukaan immoo deemtuu gaama dhaabbattu. Ok paastaa birrii kudhan amman buusa carraa keessa yaallaa. Amman buusa birrii kudhan kudhan okkee paastaa. Okkee paastaa. qocciidhiisikka jazziba. Carraa keessa yaalaa birrii kudhan kudhan okkee paastaa buusa raachuun faayyuu kutaniiru maskiinfaa. Qoccii kamtina alaalti. Birrii kudhan kudhan mambuusa. Eh? Qoccii sin kadhadhaaree soqaa. Nagaa keedhaa birrii kudhaniin maala carraa keessa yaalaa okkee paastaa buusa maalo eh? Malo isa dating ta? Wala garaga. Eh? Sini ko tura? Malo. Wani ni tinggalu nargate dikai malo. Eh? Boss. Boss jadum ni rewan lilak amte sakake berikut amalo kut. Ochi. Allah lantare. Eh? Anda kun oguntu tako akkas godheen jira sakama akkas jechuu barbada. Ochi. maani kowaasii lalaa warri na lalaa irra immoo hojii amma raasee nama baasa cabaa keessa yaala birbirsa goorootti amma baasa cabaa keessa yaalaa'e hojii samoogaan inni hoogganaayin hundikeeyyuu. carraa keessa yaalaa qarshii kudhan kudhan okkee paastaa carraa kee mokkorre boleessa. Na biraan afiinaan as sodaadha. Carraa keessa yaalaa qarshii kudhan kudhan. irraa keessa yaalaa qarshii kudhan kudhan amman baasa. Ah, Neem thank you. Carraa kee yaalli qarshii kudhan kudhan laqamteedhaan fidee dhufee ke lah, pasta, amman baasa. Badi baankol kolfiin deema sitti. Ma amma raachiin faayuu kutanii naaf yaada iyyuu kutee ragaan kutti. Birii hin kutti. Eh. ga'an hin kadhadhammoo soqaa. Qarshii kudhan kudhan. Okkee paastaa ammaa. Logooftaa koo. Namatti dhugaa. keessa yaalaa qarshii kudhan kudhan okkee paastaa amman baasa. naaf yaadiyyuu kuteerraa jechuudhaan birri kudhaan kudhaan qumaartanya carraa kee yaalle obboleessa koo qarshii kudhaan kudhaan asirri birri nau eh atti falligim yamir sila እውነት በል እስኪ በስመ አብ አንዴ ውሰደው አንዱ ውሰደው መርጠህ ማለት ነው። Ah, maaloo maaloo gooftaatti bakka digdiimaa fi baasiin silaa awwaalchumti koomee maaloo eessa jedhee laata mucaan silaa piyaasaa mataa awwaalchikoo.